Mais où est donc Ornicar 今日はみんながネイティブみたいに流暢に話せるようになるためのコツを教えたいと思いますそれでは早速始めましょうフランス語だけじゃなくても言語を習ってる人の中でやっぱり長い文章を作りたいな 文章が長かったら、ねえ、流暢だな <laughs> って思っちゃいますね。そのために小さい言葉が存在しています。そういう言葉いっぱいあるんですけれども、今日は教えたいのは、les conjonctions de coordination。っていうことで、2つの文章をつながる小さいな言葉です。mais 多分そういう言葉みんなもう使っていますので簡単に説明すると目は反対の意味を持っている言葉ですね例えば Les vacances étaient bien mais il a fait chaud ということで最初はいいことを言いますねあの休みは良かったうんいいなでその目を使うと前を言ったことの反対ことを言いますねだからニュアンスを追加するために使ってみてくださいう をですね何かを見分ける意味を持つ言葉です例えば pour le petit déjeuner tu veux du pain ou des céréales ou の前にある文章や言葉そしてその「う」の後にある文章や言葉は違いますね全然違いですから相手を選択させるための言葉ですね「tu veux du pain ou des céréales 選んでください」と違いっていう意味です。で 絵はですね、2つの文章をつなげる言葉です。でやっぱりそういう絵を使ったら長い文章をつけることができます。Aujourd'hui, je suis allé au boulot et j'ai fait les courses en rentrant. 本当にこの言葉の有利はみんなはもし2つのシンプルな文章をできたらその絵を使ったら長くなりますね Aujourd'hui je suis allé au boulot は1番目の文章ですねで2番目の文章は J'ai fait les courses en rentrant Aujourd'hui, je suis allé au boulot et j'ai fait des courses en rentrant. Et ya Quand Donc, J'ai fait du skateboard sans protection. Donc, je me suis blessé. j'ai fait du skateboard sans protection 1の影響で2となります。Donc, je me suis blessé. Je me suis blessé は1の結果ですね。だからこんな風に使ってみてください。Or, この言葉なんですけれども、目と同じように反対の意味を持っている言葉です。 です目の違いはねフランス語の日中会話だとあんまり使いませんーは多分本の中でとかもっと丁寧な話の中で使えますのでやっぱり判定をしたかったら目の方を使ってみてください Le repas était très bon Or, ce n'était pas ça que j'avais commandé にはですね、愛情するための言葉です。例えば、je n'aime ni le café, ni le thé。で、この言葉は、なるべく否定をするときに使います。にの場合は、パはなくなります。je n'aime ni le café, ni その言葉を使うときに、に2つがあるようにだけ注意してくださいね。car karwa. Donc, tonaji yoni kekawo hyogensu yutame no koto wa desu. Tatoiba, je suis en retard car j'ai manqué mon train. カーの違いはね、漢字的にカーは説明するときを使いますね。でも、どこを使うときに、議論の中で何かを断言するために使います。なんか説明をするより、生命を出すために使います。一番使いやすい言葉は何コメントの中で教えてください。それでは、あ、ビエント